Deus Só pra ter servos de Deus Mas pra isso, mas pra isso eu disse a Deus. Mesmo para aqueles que vendem crenças Mesmo para aqueles que compram credos Haja ou não haja deuses dos deuses dos deuses Vós sois servos Mesmo para aqueles que vendem crenças Mesmo para deuses, dos deuses, dos deuses, pois sois servos. Cruz, credo, cruz, credo. Haja ou não haja deuses, dos deuses, dos deuses, pois sois servos. só pra ter servos de Deus. Mas pra isso, mas pra isso eu disse adeus. Cruz credo, cruz credo. Haja ou não haja deuses dos deuses dos deuses, vós sois servos. Cruz credo, cruz credo haja ou não haja deuses dos deuses dos deuses, vós sois servos. Mesmo para aqueles que vendem crenças, mesmo para aqueles que compram credos, haja ou não haja deuses dos deuses dos deuses, vós sois servos. Mesmo para aqueles que vendem crenças, mesmo para aqueles que compram credos, haja ou não haja deuses dos deuses dos deuses, vós sois servos. Não haja deuses dos deuses dos deuses, vós sois servos dos deuses dos deuses, vós sois servos dos deuses dos deuses, vós sois servos.